げたボムは B1 の時と一緒だったあ兄ちゃんと同じ またやってるもう体も治った早くバルラ様を助けに行かねばもう少し様子がわかるまで待つもんゴうわせこれ以上お前らの世話になってたまるかはいななんだそりゃ出てくんなら先にこれ払ってえあんたの治療代ここんなにかかったのかだって健康保険入ってないんだもん 今の俺にはこんな金はだったら体で返してえっこの愚か者めが申し訳ありません MA0 の能力が戻ってしまったではないか MA0? ううるさい この私がいいというまで口を聞くなかバカバカしいバカバカしくない私はヒゲヒゲ団の相当相当の言うことは絶対なのですそんなことを言っていられるのも今のうちだけだぞへそうだいいことを教えてあげましょうん無常が死にましたよ何お前の助けも無駄骨でしたね 無情ついでだもっといいこと教えてあげましょう製造番号 MA0 はマイティのデータを抽出したものなのです何へへそしてそれを完璧な最高のボンバーマンとして完成させたのが この MA 点すなわちマックスなのですすべてはこの私天才メカードのなせる技どうだ驚いたかバグラ ィが重傷を負っているねそれは願ってもないチャンスです <laughs> ついにこれに魂を入れる時がやってきましたサニティーボム 私は念願だったマイティのデータを手に入れましたボムエレメントの秘密を探るためにはどうしてもボンバーマンのデータが必要だったのですマイティわしはモモちゃんの孫あ、うん、えい、なぜだどうしていつも私を裏切るのだ私はこんなにボムエレメントのことを愛しているのになぜだ 奴は私を裏切っただから廃棄処分にしてやったのだそしてこの私の最高傑作 MA10 を完成させたバグラ、うん、私は何としてもボムクリスタルを手に入れなければなりませんさあ今日こそその場所を白状するのですそんなもの知らんええ ももちゃんサリピーボム まさかマイティの心まで吸い取るとは貴様はここがお似合いだマイティの亡骸と共に朽ち果てるがいいわ。 もう大丈夫だおい修理はうまくいったぞよかったなわしの腕が良かったせいじゃなうせやビシャなんだとおそうだこの間の治療代まだもらってないぞケチケすんなよこのゴーツクじじいせ失礼しますなあこれで8人目だねえ もういいから奥で皿洗いでもしてなさいなんでだよお店潰れちゃうでしょそれはここのラーメンがまずいからだなんですってそうか俺がラーメンを作りゃいいんだやめて俺って頭いいさあ潰れちゃうかもねこのお店ひげひげひげひげ さあさあ遠慮せずにたくさん食べてくださいねパパパパあれ食べたいひげひげひげあれ食べたいパパ困らせるんじありませんこの味じゃない もっと複雑な味わいもっとしょっぱい魂を揺さぶられるようなもうこれで5回目だよああ、失敗だったわこれじゃあ借金どころか本当に潰れちゃうルーハローなんだ博士かなんでがっかりするんじゃ何か分かったのかじじいこら無邪博士に向かってなんて口聞くのよ いいんじゃシャウトすまん無情まだ何もわからんバグちゃんが無事かどうかもなえバグちゃん博士はバグちゃんと幼なじみなんだよお前まで親しげに呼ぶなお博士幼なじみだったのにどうして博士とバグラーは敵同士になったの、えー 黙っていても仕方ないなさて何から話すかなこれ自動おにぎりマシンわあバグラー君すっご 梅とおかかと鮭どれがいい鮭うわあマグロの一本釣り何すんだよ僕に内緒で何やってんだバグちゃんもうなんで俺のこと邪魔すんよちゃんと喋るなあの頃わしとバグちゃんのそばにはいつもももちゃんがおった えっへ手で持たなくていい空飛ぶ傘だよ便利ねアイ人間やっぱり地に足がついてないとねなんだとバグちゃんこうしてわしとバグちゃんは競い合うように発明したももちゃんに認められたい一心でな。 二人は恋のライバルだったんだばあちゃん待て待てじゃん思い出話はいいから早く先を話せまあそう焦るなこのももちゃんの話がキーポイントなんじゃ 僕のだってばあいて僕もじゃないんだももちゃんは僕に向かって投げキスしたんだ違う僕だ僕だよバグちゃんうぬぼれるなあくんももちゃんが僕とバグちゃんのどちらを選ぶのか はっきりさせる時が来たようだなはあ僕はももちゃんをデートに誘うよし同じ日同じ時間に僕もももちゃんをデートに誘うどっちにももちゃんが来るか勝負だももちゃん明日3時この木の下に来てほしいえ何大事な話があるんだうん 本当にわかったうるせえなわかったよ絶対忘れないでよああもううるせえ愛はいつもくでんだよあ愛そして当日ももちゃんはこんかったももちゃんはバグちゃんを選んだ わしはそれから別の星へ旅立ちバグちゃんにだけは絶対負けたくないと発明を続け今に至るんじゃそうだったんだじゃがなあ何マイティから聞いたんじゃマイティのじいさんとももちゃんが知り合ったのは中学生の時だったとなえ 工事現場の前で待ち合わせなんてももちゃんらしいなあママ遅刻遅刻あももちゃんボンバーシータそれで入院したマイティのじいさんをももちゃんが毎日お見舞いに行ってたせいで わしとの約束をすっぽかしたとな博士なんじゃそれって最初から博士もバグラーも相手にされてないってことじゃだからわしはバグチャリだけを負けたくなくて <laughs> それでジェッターズとヒゲヒゲ団ができたわけ 違うはいはい黙れ小娘えちくしょう目から汗が止まらねえそうだったのかよバグラー様もそのことを知っていたら愛のおっさんいい話を聞かせてもらったぜお礼に俺の話も聞いてくれええー、あ何それ イゲヒゲ団はこの割り箸から始まったんだ先っぽカビ生えてるよ何汚い黙って聞けその頃の俺は名もなく貧しく仕事もなく荒れた生活を送っていたなんでそんな荒れた生活してたの俺には愛もなかったんだ わかるぞ無情おやつもう何もかもどうでもよくなっていた俺を作ってくれたのはいやでもも持ってこいってんだどうした若いのうるせえよほっといてくれうん、情けねえそんな年でもう負け犬かいなんだと <laughs> なんだこれはその時俺の中に何か電気のようなものが走り抜けていったのを感じたそうか今は就職なんだからな僕のような三流大学ではどこも門前払いで彼女は僕を見捨てていなくなっちゃうしもうどうしていいか僕は うーんひげひなんすかこれわしが作ったんだえ子供の頃から発明が好きでな大切な人に認められた一心でいろいろなものを作り続けたんだが宇宙で一番大切なその人の心は手に入らなかったがなへ女なんてそうだ無常君ここで働かんか えいいんですか月給17万有給10日間の独身料ありでどうじゃついていきますバグナーさんだがこいつは後で嘘だと分かった食えバグラさんわしは腹がいっぱいじゃんあっ ん半分こでおお無常君 <laughs> それから俺はバグラー様と一緒にヒゲヒゲ団を大きくしていったんだうん楽しかったあの頃はだが随分遠くへ来てしまったもう引き返せないくらいの ももちゃんすまないももちゃんの大切な宇宙に一人しかいない孫の命がわしのせいで奪われたさっきの話の続きじゃバウちゃんはももちゃんがわしを選んだとばかり思ってあんなことをし始めたわしもジェッターズを結成してバグちゃんを止めようとしたそしてマイティから真実を聞いた後 なんとかそれを伝えようとしたがうまくいかんでの今までこうして来てしまったおやさんおやさんなんじゃバグラ様を助けてくれえこの通りだ俺の持ってる情報は全て教える だからバグラー様に今の話をしてやってくれお願いだもいよ頼むんわかった無情おに切るぜ僕も行く僕も行ってマックスを倒すんだ私もよしお前からの借りもちゃんと返すぜえ さあスープの仕上げだもういいわよあやめてもう何すんな、ん、できたじゃあわしは帰るねえ練習してくるこれ待てち いたマックスとゼロはもともと別人だったなんてよく見ると確かに姿形が少し違ってるのねさあ次回はヒゲヒゲ団の総帥だけどドクターアインの幼なじみでもあるバグラーここは一肌脱ぐしかないわよねジェッターズは無情と手を組みバグラー救出のため敵地に乗り込む第43話「突入シュヌルバルト」近所の橋から宇宙の果てまで参上しますジェッターズ